愛し合う二人幸せの空隣同士あなたと私さくらんぼ 笑顔咲く君と繋がってたいもしあの向こうに言えるものがあるなら愛し合う二人幸せの空隣同士